suena el hip hop y la industria urbana Aquí empezó colección de MCs que gane el mejor Y de por aquí en mi city se armaron los bares Batallas freestyles locales por años que invaden tarima Los radios fumando la calle el sonido en la cuadra, en la cancha es hip hop y suena el hip hop y la industria urbana Aquí empezó colección de MCs que gane el mejor Y de por aquí en mi city se armaron los pares batallas Cristales locales por años Invaden tarima los radios Humeando la caña, el sonido en la cuadra, en la cancha el hip esta vida loca las bocinas ya rebotan, casi explotan Es la flota que te envuelve entre las notas de mi arte Este rap quiere apoyar, viene a trobar, colaborar Raperos unidos, el mundo entero quiere escuchar Rapeo sincero, de fiero cholero en este drag en el bumba en el scratch, en el punchline Industria urbana, comenzar en este rap, en este sueño Metiendo empeño en lo que quiero Yo soy sincero, raperos que somos veneno Piso pedal, velocidad, con humildad certero sin miedo Soy el mensajero de nuevo jugando con fuego Te invito a jugar, a plasmar esos lienzos, revienta cerebros Y llegan conciertos, elemental, monumental, mi verso letal Y suena el hip hop y la industria por aquí en mi city se armaron los bares Batallas freestyles locales por años que invaden tarima Los radios humeando la galla, el sonido en la cuadra, en la cancha es hip hop Y suena el hip hop y la industria urbana aquí empezó de este rap Batallas por ganar, representar representarte guapan en mi ciudad, donde salgo yo a vagar Recolectar estas ideas te materan, te flaquean Estos tanques bandoleando en el viaje Con coraje dando clases, soy un rapper, sí señor Como no, cuando el Love, el hip hop es unión Es mi libre expresión y de toda esa gente Que apoya el movimiento, soy concreto Se basa en el dialecto que yo te demuestro Raperos en exceso, tirando sus conceptos En la calle, cuatro elementos Que nadie nos pare, vamos lejos es la unión, perfección, conspiración de los dialectos de las calles Colección de aquellos locos barripanos sin detalle Poco a poco entre los mares y tormentas sofocamos Provocamos los tornados, apoyamos, avanzamos, nos ripamos Los botajes que soltamos, barrios bajos que sumamos Es un club de puro armado con su lírica explícita En este urbana ya conquista Por el mundo, tu región, que abre los nudos del hip hop Forajidos tiene flow, representa esta nación Otro surgió entre los vocales fueron piel entre los textos, mis proyectos son reales. sume el respeto y tiene en cuenta que la puerta que se ha abierto se transforma en el infierno donde danzas con mi rap. colaborando hay que esperar, el proyecto industria urbana va a estallar, hay que rifar, poner en alto este hip hop sobre el asfalto, rifle de asalto, detonando los fusiles, ya son miles entre tantos los impactos, exactos contratos, reclutando los soldados, son aliados en la guerra callejera, ya sin tregua, leyendas urbanas o las fieras, donde quiera está mi huella, está mi rap, con este sueño y la realidad, con todo Hecho la andar, nunca parar, dejar de brillar y sonar Sin guerra no hay paz, la calle la vida me viene a enseñar